son nom, son nom, plein de gloire. Oh Yahweh, Sabbath, tu es glorieux. Ton nom, ton nom, plein de gloire. oui, Sabat. Magnifique. Tes yeux pleins de gloire. Ton vêtement blanc et ta ceinture d'or. Son vêtement blanc et ta ceinture d'or, Tes pieds d'airain. De ta bouche sort une épée à double tranchant. Son nom, son nom, plein de gloire. Yahweh, Sabbath, son nom. plein de gloire, Yeshua Hamashiach. Tes yeux comme des flammes de feu. Ta robe blanche et ta ceinture d'or. pieds des reins, éprouvés par le feu. Tes pieds des reins, éprouvés par le feu. Tes cheveux, comme de la laine pure, et blanche. Oh chia Yoshua. Merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur, tu es glorieux Jésus.